我说朱良辰，苗里跟苏娇娇这么配，你就不要从中作梗，坏了我龙大少的好事。非也，苗里和汪兰更配，苏娇娇是我的，谁都别想。鄙视，苗苏 CP 第三者，彼此彼此。哼，苗苏，还苗汪呢，第三者，真是。苗汪，拆散苗苏。 拆散苗王，拆散苗族，拆散苗王，我说拆散苗族，不行，拆散苗族，拆散苗王，啊，拆散苗族，拆散苗族，啊，拆散苗族，拆散拆散拆散苗族，我的肥皂，哎呀，嗯，我说都被你带跑偏了，你说我喜欢我娇娇。和你喜欢你王兰一点都不冲突啊！ 哎呀，就让苗里当万年光棍去吧，行不行？别管他，真是。对呀，咱们成立那个小仙， <clears throat> 小三，哦，攻坚队。哎，然后呢，就让那个苗里做他那个单身狗去吧。嗯，可以，可以，可以。嗯，非常棒。嗯，非常好。嗯嗯嗯。 <clears throat> Mm-hmm.